Nah di sini dari channel Khalifah untuk semua official guys Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Jom kita tengok videonya bersama. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga tambahan wawasan bagi kita semua, terutama istilahnya ilmu berkenaan dengan agama. Karena kenapa kalau kita istilahnya mempelajari ya kan ilmu Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan agama Islam, berkenaan hukum-hukum Islam, apabila kita menguasai ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, maka insya Allah dunia akan datang kepada kita. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan sampai istilahnya mengesampingkan ilmu akhirat ya kan ataupun istilah bisa, dikatakan ilmu agama karena ilmu agama itu sangat penting bagi kehidupan kita orang bisa selamat orang bisa bahagia orang bisa istilahnya melakukan ya kebaikan-kebaikan itu berkat kita belajar tentang ilmu agama tapi kalau kita tidak mengenal agama hanya mengenal ilmu dunia maka tersesatlah kita nantinya maka daripada itu teman-teman sekalian mari kita belajar bersama ngaji bersama dengan Syekh Muhammad Zainul Asri ini semoga kita dapat manfaat ya yang baik kita hmm. ambil yang tidak baik kita buang ya seperti itu oke langsung saja guys kita play videonya let's go sedekah ni banyak orang takut buat banyak orang nak buat dia takut-takut Allah sebab takut ni kerana syaitan duk bisik ke telinga dia ha bagi ha habis duit ha betul ha nak bagi habis duit ha Betul lah Allah kata asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menjanjikan kamu dengan kefakiran. Ha bagi hang habis dia hang. Wa ya'murukum bil fahsya dan syaitan ini sentiasa menyuruh kepada kejahatan. Tapi sebaliknya Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan maghfiratan wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlahu wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kamu maghfirah wa fadla dan kelimpahan maknanya kalau kita bagi ke orang Allah hapus dosa kita kita dengan Tuhan ni nak berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala ni kita banyak urusan yang kita nak berurus dengan Tuhan Hak tu, hak ni, hak tu, hak ni Bekit dengan kita, dengan keluarga, anak-anak dan semua banyak urusan kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan memurahkan urus akan memudahkan urusan yang kita nak berurus dengan dia kalau kita dah settle dengan dia. Maknanya salah silap kita tu kita dah selesai dengan dia. Saya kelas saya mengajar. Ada orang masalah dengan saya selalu dekat. Tak boleh mengajar. Mengajar macam lopak tak boleh happy kita kena berhenti Tengah dia banyak main dia Di depan saya Masalah saya Jadi Allah salli ada Sayyidina Muhammad Maksudnya saya Kalau saya kena, saya mengajak Saya kena selesai dengan orang di depan saya Kalau tak selesai Masalah Dan Kita nak bagi ke orang pun Orang yang kita rasa kita rasa tak apa dengan dia kita bagi-bagi ha, begitulah Allah subhanahu wa ta'ala dia hanya akan memudahkan pemberian dia pada kita Allah SWT ala sayyidina Muhammad kalau kita selesai dengan dia maknanya orang ni kalau hari itu dia mulakan hari dia Allah jadi dia akan menempah beribu keredaan Tuhan sepanjang hari yang ditempuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad <clears throat> Sebagai contoh Hari ini kita nak berurusan dengan JPJ JPJ pun Dah tak bagi bagilah Tak bagi tempoh lama-lama lah orang yang Tak ada rotek Dia pasal bayar lah Kita nak berurusan dengan JPJ Bila JPJ buka kaunter Orang patok payah kan Allah salli ala sayyidina Muhammad <clears throat> tetapi orang ni kalau dia dengan Allah dah selesai hak itu dosa tak ada dengan Tuhan Tuhan itu akan bagi kemudahan macam mana sebelum pergi beratok sebelum pergi kaunter jadi pegang duit hari ni aku nak bagi kat siapa Salah Sayyid Muhammad kita pun keluar rumah sampai traffic light Allah salli ala Sayyidina Muhammad ada tu hak budak-budak duk meniaga tu mangga ke apa tu panggil sat pergi 10 dia nak bagi barang tak tak mau saya dah kerja kalau tak mau belilah ataupun Allah salli ala Sayyidina Muhammad nak kereta eh tak jumpa orang lagi nak bagi tengok-tengok ada orang tunggu di bus stop berhenti tu masalah saya panggil tak bagi dia pun tercengak-cengak apa dia ni tak apalah bahagian dia tu nak tercengak-cengak tu heran-heran tu kita Assalamualaikum tolong doa pergi macam tu dia pun teringatlah sejarah hidup dia eh pelik dia pun tulis dia dalam Facebook dia hari ni jadi baik lah semua tu ni mana kita fikir macam mana kita nak memudahkan urusan Hidup ni sangat mudah bagi orang yang sangat pemurah. Sebab itu guru saya sebut waktu kami muda-muda dulu dia kata kalau nak senang hiduplah pemurah itu dah dia punya motto hidup dia kalau nak senang hiduplah pemurah baik pasal apa orang yang pemurah bersedekah itu urusannya mudah sebab dia mendapat keredaan Allah tu ya bila Allah reda contoh orang main rumah kita kalau kita sayang kat dia Fikir nak bagi apa dia Macam-macam nak bagi kat dia Nak bagi hak tu, nak bagi hak ni, nak bagi hak tu, nak bagi hak ni Begitulah Allah bila mana dari Allah pada kita Semua ada bagi Orang yang hidupnya sempit sebabnya Allah tak redha pada dia. Allah. Itulah pengecaman dia. Dia buat kerja semua susah. Buat hal tu tak jadi. Buat hal ni tak jadi. Pasal dia tu masih belum mendapat keredaan Allah. Cuba cek apa salahnya dengan Tuhan. Paling kurang salah dia, dia tak sedekah. Sedekah ni bukan wajib. Tapi kira wajib, kalau itu ialah suatu program yang Tuhan buat untuk kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. <clears throat> maka beruntunglah orang yang ada duit sebab dia boleh mendekatkan diri kepada Allah dengan duit kalau kita tak ada duit kita doa je ya, untuk orang yang dalam kesusahan tapi orang ada duit doa pun dia boleh bagi manfaat pun dia boleh bagi ke orang jadi bersyukurlah kepada orang-orang yang ada duit boleh menyumbang ke orang kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak redha pada kita dia redha dengan kita sedekah kat orang seorang tu ada dosa dengan Tuhan Tuhan tak redha kat dia tapi dengan dia bersedekah ni settle dosa-dosa sebelum tu cover dengan sebab hanya sedekah saja sebab Nabi sebut as-sadaqatu tutfi'u ghadab ar-rahman sedekah memadam kemurkaan Tuhan yang bernama Rahman Allah masya Allah Sayyidina Muhammad jadi kalau macam tu kalau kita nak Allah Ridho pada kita sepanjang masa sedekah panjang masa dia bukan mesti sedekah ribu-ribu sakat kita mampu inna Allah la yukalifun nafsan illa wus'aha sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dia tidak membebankan kita melainkan sakat semampu kita Allah masya Allah Sayyidina Muhammad Oke okay guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya daripada Syekh Muhammad Zainul Asri yang mana cara ya agar supaya kita mudah dalam urusan kita setiap hari yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan bersedekah ya. Kalau kita menjadi pemurah maka hidup akan menjadi mudah. Allahu akbar. Itulah tadi ya pesan penting daripada Ustadz Syekh Muhammad Zainul Asri ini guys. Allahu akbar. Beliau ini Masya Allah dalam setiap ceramahnya bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW tak henti-henti bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW perlu kita tiru juga guys bahwasanya dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW menunjukkan cinta kepada kepadanya, menunjukkan kerinduan kepadanya. Maka daripada itu teman-teman sekalian, mari kita biasakan untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW diikuti dengan sedekah, maka insya Allah kebahagiaan dan kemudahan dalam urusan kita setiap hari, insya Allah Allah akan permudahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.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 Teman-teman boleh lihat di sana juga banyak istilahnya video-video yang kita upload di sana juga, oke? Okay? Oke okay guys, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan ya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai ya kan. Terima kasih banyak buat teman-teman semua istilahnya yang support terus channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan, kesehatan dan juga kenikmatan kenikmatan yang sangat besar kepada kita hingga kita istilahnya bahagia di dunia dan juga di akhirat kita.